那今年呢，我们二零一五的贝勒大游行的日子呢是在三月十四号，三月十四号也就是下礼拜六。好，那我们这次游行的口号呢叫做“告别核电，能源新月”。那这里让目前核是它是封存三年。 好，那但是呢，我们必须要告诉大家说的是，核四并没有真正的停建。那目前政府它宣示的只是封存停工三年，那三年之后有可能随时都还会死灰复燃，也还会运转。所以我们在这边要求的是呢，我们希望核四能够直接停止，无需封存，好，不要再浪费这些封存的预算了，直接停止才是民意所趋。所以我们今年的游行呢，有口号第一个就是告别核电，然后大家可以看到我们这次的这个吉祥物。 是一只鹤哦，为什么要叫鹤呢？我们在这看到鹤上面有反应炉，核子反应炉哦。我们希望能够送核电最后一程，希望核电赶快驾鹤西归哦。我们第一个主诉求就是我们要告别核电。那告别核电为什么呢？因为我们大家好好的想想看，我们第一个诉求就是核一二三要尽速的除役而不得延役。为什么呢？其实大家都知道。 台湾的人口密度那么的高，核一、核二集中在这附近，有多少有得到达一千两百万人的人人口居民？那核三厂也是离高雄那么的近。那除了这些之外呢，我们的地质、我们的断层，其实很多的问题，其实都是在这个呃已经超过运转三十年的这些核电厂身上了。所以，我们希望说，核一、二、三，它必须要尽的除以不得延逸。 那第二点呢？我们刚刚已经有不断的讲到，我们要求合适，它要直接的废止，直接废止合适的预算，呃，直接废止合适的计划，不能再封存。那我们这一次在能源新月上面的诉求有几个非常重要的。第一个是我们希望我们要要求落实前瞻性的制度性的节能政策，反对用电无止境的成长，这是一个非常非常重要的环节。 只有把节能的部分，特别是制度性的节能做好，台湾才有可能做好我们的能源转型的工作。第二个是健全绿能的发展环境，打造。 绿色经济的产业这部分，当然大家很可能很多朋友也比较熟悉了，就是再生能源部分，我们到底要怎么发展？那这个发展，我们不只要定出数字目标目标，因为再生能源的发展，它其实跟过往的集中式的能源，核电或燃煤都非常非常不一样。核电跟燃煤的发电，都是我们所反对的方式。 所以，我们希望应该要建立一个打适合绿能发展、有利绿能发展的整体的环境，这是一个非常重要的环节。所以，我们也要要求，现在在三在去年的九合一选举完以后，有非常多新的县市首长刚上任，我们也要问他们，请问你们拿，请你们拿出。 地方的区域的能源转型的政策，这是我们要要求他们的事情。这个部分目前在全球历史上看起来是非常重要的部分，所以，我们这一次在我们海道上面，其实我们包括也有所谓的能源大道。那在整体的呈现的意向上，也会更着重在新能源的愿景。我们希望这一次跨出去，能够不只是这。 呃，能源的这步跨出去，其实不只是单单单在能源领域而已，它其实也可以带动后续的产业政策跟绿色经济的转型。那这部分也是我们未来的工作里面跟我们的倡议里面，越来越会提高比例的部分。我们学习，我们努力，不要用礼盲来攻击我们所有的民众。我们提出我们的需求，我们落实，我们踏实一步一步的在走。 可是，这个政府到底在教会我们什么事情呢？过年前偷偷的把处理核废料的这样的的标，把它呃招标出去，从来不正式的好好的面对核废料的问题哈。那我们走街头这么多年，不断在谈世代正义，我们现在觉得不要再。 不要再这样子悲情的诉求了，我们就是自己产电自己用。所以在这次的游行还有我们的摆摊活动里面，我们会自己拿着脚踏车来踩着发电，我们有果汁机，然后我们要踩电自己煮咖啡，哈，我们就用现场自己实践的方式告诉所有的人，这就是妈妈的决心和爱心。不要嘲笑我们，跟我们一起来吧，是自己站出来。而且我们也坚信，女性必须在。 不管是环境、反和社会、经济、政治的议题上发生，所以我们要呼吁所有的女人在三一式游行那天跟我们一起站出来。妇女薪资会坚持反核，直到核电废除那一天为止。这次呢，游行里面呢，我们也有邀请我们的不管是第三势力的政党，还是我们的反对党，也来现场摆摊，向民众就是提出他们的能源诉求。我们希望的是，如果保守的执政党不愿意做能源改革的话，那就换人也是很好的。我们希望的是，民众希望是真正看到。 台湾能朝进步的能源的这个情境、能源状况来迈向这个未来的告别核电，能源心愿。能源心愿，告别核电，告别核电，能源心愿，能源心愿。